Қытай алып сатты вот адам ештеңе санаған жоқ мен айтамын мұнайымызды аласың жеріміз ластайсың сонда сіздерге қазақтың заңы жүрмей ма дедім ал мен сол ақ сөзім ғана ауыр болды сонда мені қудалауға салды тағы түстім ал сөйтіп сонда видео неге салып салып едім мына село инструкторды маған қысым көрсетті а сонда не сонда әділдікті айтқан адам сонда не істеу керек па Айтыңдаршы, сол сұрақты мен де сізге қоямын мен түсінбеймін да сонда мына жерде мына жерде халық отыр жылойдың халықтары ал отыр мекемесі жоға жақта отырғандар көп қасқырды аға деп түлкіні арба деп отырғандар жетеді арбаны да сындырмайды өгізді де өлтірмейтіндер ал барсаң ешкімнің ешқандай қайыр жоқ сөздің шыны керек ештеңе шешпейді ал қазір жұмыссызбын мен осы жүргенде білімі жоғары жұмысқа да алмайды жұмыс жасау қабілетім жетеді докторант біреу аймыз әкелмейтін адамдар отыр ғой отыр депутаттар болды осында неше түрлі енді бәрі деп айтпай ақ қояйын баяғы бір жартас сол жартас не қандай өзгеріс жоспар қайда сонда олар депутат ертең сіздер келесіңдер қазір жоспарлар қойып жатсыздар ғой алдағы уақытта мына ал бұрынғы депутаттардан сондай сұрала ма сіз осы күнге дейін отырдыңдар не бітірдіңдер деген сұрақ қойыла ма ә сонда қалай сонда ол тағы түсіп жатыр тағы да түсіп жатыр ал отыр баяғы бір жатта сол жақта адам депутаттыққа түсу үшін де кезінде мен мынандай істедім артында мынандай әңгімелерді айтып халыққа мақтанатындай несі бар дымы жоқ ал сонда ол отыра бере ма сонда ол әділдік пе айтыңдаршы неге осындай халықтың ішінен сайламайды дұрыс адамды дұрыс дұрыс дұрыс айтасыз дұрыс айтып жатсыз түсірмейді де мен жұмыссыздықпен осы аудан әкіміне де барғанмын бәрі жасырын кейде бір халыққа жариялап осындай адамдар кездесейін деп жатыр халықтың қандай мұң мұқтажы бар кім айтады жан айқайын деген жоқ болып кеткеннен кейін не істейміз мә жерде жиналыс өтіп кетті дейміз акимат хабарламайды уақытында өздерінің мұғалімдерін алып келеді мана соңынан келді дәл тек соңынан келді мен де сол осыны айтайыншы деп келіп отырғаным кірдіңіздер ғой кірдіңіздер кірдім бірақ оны естіген құлан енді өздерің білесіздер енді ары қарай қалай не істейтіндер. енді сіздерге аманат енді аттарыңа сай болыңдар енді жаңбыр жаумай су болмай ақ қояйықшы енді бір баратын болсақ сәттілік енді. мына мадатойлдың жиырма бесінші скважина манағы қытай осы мұнайдың қазан ішіндегі сулардың бәрін күрекпен жырып міне мұнайдың пленкілері тұр бетіндегі қалдықтары соның бәрін жырып ағызып бері қарай күрекпен мә міне мынаның бәрін қалдықтары мына топырақтың астына дейін сіңіп жатыр соның бәрін былай қарай ағызған ағызып міне осы жаққа дейін ағызыпты елки мына жерде арнайы әдейілеп жырып әдейілеп жырып міне судың аққаны мә мына жаққа дейін ағызған а мына көл болып жатыр мына бәрін мына жиырма бесінші кашының ішіндегі мына мұнай мына астың бәрі топырақтың астың бәрі су мұнай аралас енді бұларға үкімет жоқ па біздің қазақстан заңына бағынбай ма жердің тұрғылықты халықтар біздер осының зардабын шегеміз ал бұлар тек мұнайымызды алып ауамызды бүлдіріп жерімізді бәрін ластап кетеді ал мынау деген сұмдық қой мынау ал енді қазір мына мына келейін міне мұнай сарылдап мына құйылып жатыр мұнай мынадан міне мынадан мұнай мынадан мұнай былай қарай осы қазанға құйылып жатыр тұрамыз сол төне жиналған судың бәрін ағызып ағыз жіберіп жатыр оны өзінің заңы бойынша мына утилизация бір жерге апарып бұны тапсырып мұнайдың өзінің несіне апару керек ал бұлар болса көрдің ба бәрін соның бәрін ақша шығады деп қазақстан жері кең деп емі үш топ метр тұр ішінде соны өлшеу керек шығарып қарап ішінде қандай мұнай бар екен мұнайдың не мұнайдың тоқсан неше метрге жетпейді екен метрге жетпейді сексен 86 сексен сексен өтті сексен алты мынайдың ішінде міне суарасы міне сол тұнған судың бәрін сексен міне осылардың істеп жүрген тірліктері қазақстанға келіп ойына келген істеп жүр енді бұл жерге мал жайылады жайылым осы жерде ауыл ауыл осы жерде ауылдар бар мал бағатындар жылқы жүреді сиыр жүреді ал енді білмеймін енді не болып кеткенде мына мен ұрысып едім міне күрегі жатыр мана суда ағызған жырған күрегі сол қалайық осы қытайлардың істеп жүрген тірліктері осы мада деген мекеме қытайлардікі